I šta sad Ivane? Bolje, treba uživati. Thank you. I tak Ivane, šta imaš reći za svoj prvi vlog? Moj prvi vlog? evo sad prolazimo ispod nekog mostića i malo tu se osjećam po alkoholu. ko zna, evo, kad nasemo dalje. Idemo. <laughs> Snimaš? Da. Ok, idemo Mario, idemo dalje. je tako brzo jebote. Sorry. Isti vlak. Čekaj samo. A? Ma te fokusirati jebate. Ajde, nastavak vloga. Šta je bilo Ivane? Vloga? Vloga šta? Da. Jesi vidio jebate, čovjek isti Marko? Ne. Pavlić jebate. Idemo dalje, znači sad smo vidjeli jednog lika koji je isti moj friend jebate. pozdrav Adila, <laughs> moj idemo dalje, idemo dalje, idemo malo eksplorati back. Jebate, idi ispred mene. Stern. Umsteig zu U2. U5.